когда ты была маленькая, мы так засыпали с тобой. Только когда я пела, ты успокаивалась. Ложкой снег мешая, ночь идет большая. Да, я же ты, малышка, не спишь. Клад муха. Шперт Спят твои соседи. Белые медведи спи ты. Ты же знаешь, что нельзя смешивать лекарства со спиртным. Что случилось? Вика, тебе больно? Меня фотографируют все между ног. Такое же большое удовольствие. Я серьезно. Это единственное, что я от них получила. So.